Herkese selamlar dostlarım. Ben Emircan ve bugün abi e, Robux veren oyunları deneyeceğim. E, umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar bu akşam saat 8'de yine bir Robux yayınımız var. Hepinizi yine yayına beklerim. E, arkadaşlar bugün işte... <clears throat> Robux veren oyunları deneyeceğiz. Yani cidden veriyorlar mı yoksa sahte mi? Ya zaten çoğu sahtedir ama biz deneyeceğiz. Şimdi abi ilk olarak buraya Free Robux yazıyorum. Free Robux. Buradan burada diyor ki Jump Robux Parkur. Parkur yap Robux kazan diyor. İşte yani kısacası parkur ve giyim oyunuymuş. İşte arkadaşlar bugün bunları deneyeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenseniz de dediğim gibi arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu arada bunlar ne? Evet şimdi böyle zıplayınca bana Robux mu gelecek? Çok garip. Bir dakika şu ne? Burada McDonald's var ama. Şöyle. Bana bunu verdi. Aa bunu yiyormuşuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar. İşte burada Hangout var. Bu oyunu bu arada ben de terzden zaten görmüştüm Emre'yi de buradan. Selamlar Masun abi. Ee, burada işte karakterler falan var ve burada işte aşağıda scriptler falan çalışıyor. Aa oğlum Arkadaşlar, arkadaşlar Dominus'um oldu. <laughs> Tabii ki de bu arkadaşlar sahte bir şey. Ee, bakın şu an burada diyor ki zıpladıkça Robux veriyor. Ama tabii ki de böyle bir şey yok. Yani şu an ben zıplıyorum. Bana Robux falan vermiyor. Yani buradan şuraya bir ok işareti gösteriyor. Yani buradan atlarsam bir şey mi olacak? Yani ben hiçbir şey an Abo ana aşağı atladım ve beni böyle bir yere ışınladı. Burada işte tiksler falan var ve burada böyle bir şey var. Ve öldüm. Click mi diyor? Bir dakika buna tıklayınca ne oluyor? Bir dakika ben onu çok merak ettim. Ben ona tıklamaya gideceğim. Acaba ona tıklayınca ne oluyor? Merak ettim şu an. Şöyle aşağıya atladık. Şuradan mekana doğru indik. Tamam. Şuraya bir bakacağım. Arkadaşlar oraya tıkladım ve yani hiçbir şey olmadı. E, zaten böyle oyunların dediğim gibi çoğu saatte olduğu için e, sadece böyle video amaçlı bir şey çıkarmak istedim. Şimdi e, öbür oyuna geçeceğim. Yani bir tane daha oyun var. İsterseniz oyunu da hatta şöyle e, sizlere ekranı göstererek geçelim. Burada Free Web Server diyor. Bu neymiş? Yok bu değil. E, bizim e, neymiş? Click Yok. Şöyle bir Robux veren oyun arıyoruz. Free Avatar diyor. Bakın. Bedava avatar veriyormuş ve bu oyunun yapımcısı Türk. Alican yazıyor. Bir dakika. Oyunun yapımcısına bakacağım. Oyunun yapımcısı Türk ve nedense yüklenmiyor. Neden? Bir dakika. Şu an yüklenmiyor ama biz oyuna yine de bakalım. Hesap kapanmış olabilir. Ya da ne bileyim oyunda bir sorun olabilir. Arkadaşlar oyun açıldığında ben yine ekranı size göstereceğim. Arkadaşlar e, işte ben biraz arama yaptım ve böyle bir oyun buldum. Bu oyun e, yani ismine göre limited vericiymiş. Evet şimdi oyuna girdim ve oyuna bakacağız. Oyunun ismi de Paradise of Limited. Ve evet böyle bir parkur geliyor ve böyle parkurlardan şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Eğer böyle bir parkur oyununda sonda böyle bir tuşa getirip de şifrenizi istiyorsa sakın ama sakın şifrenizi vermeyin. Çünkü hesabınızı alırlar. Evet arkadaşlar hesabınızı alırlar. Şimdi bakın yani böyle atraksiyonlu bir ortam yapmış hmm, adam. Burada da Roblox Rewards falan yazmış. Yani gençler bunlar sahte. Roblox size asla böyle bir şey yapmaz. Şöyle bakalım parkur yapalım. Yani bakın parkur yaptığınızda işte burada mesela bir şeylerin üstünden zıplatıyor sizi yani. Geliyorsunuz işte parkur yapıyorsunuz falan. Sonra işte burada diyor ki deactive any two step verification. Yani diyor ki arkadaşlar e, iki aşamalı doğrulamanız varsa iptal edin yoksa e, Robux'unuz verilmez diyor. E, yani iki aşamalı doğrulamayı iptal etmesinin sebebi şu arkadaşlar. Mesela diyelim ki biz şimdi mesela buraya şifremizi girdiğimizde adamlara gidiyor bu şifre. Ve adamlar hesaba girdiğinde eğer iki aşamalı doğrulama kodu varsa adamların nereden bağlandığını görebiliyorsunuz. Yani adamların ev IP adresini falan görebiliyorsunuz. Ve öylece şikayette falan bulunabiliyorsunuz. Ee, adamlar bir de yani hesabı girmek için falan e, bunu iptal etmelerini istemişler. Yani mesela şimdi gelip ben buradan buna tıkladım diyelim. Bakın burada diyor ki işte we need verify istiyor. diyor. E, verify'la diyor. Bakın arkadaşlar burada böyle mesela diyor ki you dream it, it yani bu Roblox reklamı gibi bir şey koymuşlar buraya. Yani burada bakın sign up diyor. Yani bunlara basamıyorsunuz bile. Buradan Facebook'a bastığınızda bir sorun oluştu falan diyor. Bakın şöyle. Mesela ben şimdi buraya bakın burada games varmış. Katalog, create, robux. Yani görüyorsunuz doğrulamanız gerekiyor diyor. Sign up'ta falan da böyle. Yani 7 kelimeden fazla olması gerekiyor diyor burada. Ve doğru yazmalısınız. Mesela ben buraya Abdul Rezak 31 yazalım. Login diyelim. Benim ekranıma böyle bir şey geliyor. Bakın incorrect tray again diyor. Login diyorum. Verify diyorum. İşte bakın burada böyle verify yapmamı istiyor. Evet küçük bu oda baskını yedikten sonra devam edelim. <laughs> Arkadaşlar işte bakın burada doğrulamanız istiyor. Ben done'ye bastım da ee, işte bakın buradan login demeye devam ettim de falan. Bakın diyor ki işte Roblox checking your from database and it's not you. Evet arkadaşlar bakın bunu diyor ben anlamadım bunu bunun ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar dediğim gibi böyle şeylerin e, sahte olduğunu zaten belki çoğu kişi biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar da bilsin ki bu oyunlar sahte arkadaşlar ve bu oyunlar sizin hesaplarınızı çalıp şifrelerinizi falan ele geçirip hesabı sizden alıp genellikle böyle satıyorlar yani insanlar. O yüzden arkadaşlar siz sakın ama sakın böyle şeylere kanmayın. Ee, bir tane daha bulacağım. Bir tane daha bulduktan sonra abi videonun da sonuna gelirim. Evet arkadaşlar şimdi son oyunumuza da geldik. Son oyunlarımızdan birisi olanı da gösteriyorum arkadaşlar. İsmi Free Reşe Event yani bedava Robux Event'iymiş. Oyunun yapımcısı da bir hafta önce falan girmiş ve 82 arkadaşı var. Böyle de bir tipi var. Sprite Man yapmış. Yani arkadaşlar böyle oyunlara çok inanmayın dediğim gibi. Şöyle geri geldim. Yani gördüğünüz gibi burada e, böyle şeyler yazıyor. İşte açıklamasında falan şu an oyunda ben varım. E, göstereceğim şimdi sizlere oyunu. Yani arkadaşlar buradan işte böyle like'a falan follow'a da almayın. Çünkü şöyle bir şey oluyor. E, bazı insanlar böyle oyunu boostlatmak için like atıp böyle follow'luyorlar falan. O hesaplar ban yiyor. Sizi de onlardan biri sanıp Roblox banlayabilir. Oyun arkadaşlar göstereyim. Yani oyunda böyle bir dekor yeri yapmışlar. İşte burada deniz gibi gözüküyor. Ee, burası da böyle. Burada ağaçlar falan var. Burada tarla gibi bir yermiş. Yani ne alakası bunu cidden anlamadım. Yani böyle dekorla buradaki Robux'un ne alakası var? Burada bakın toplam verilen Robux yazıyor ve burada diyor ki claim free upgrade and free Robux değer. Yani buradan e, ilerleyerekten Robux kazanabilirsin işte falan diyor. Buradan ilerliyoruz. Buradan aşağı atlayınca ne oluyor? Aşağı atlayınca ölüyorum ve böyle bir yer yapmışlar. Cidden dediğim gibi arkadaşlar garip bir şey. İlerleyelim. Şöyle gidelim. Abi bu arada o denizin üstünde mi? Adamlar dekoru güzel yapmışlar. <laughs> evet üstüne geldiğimizde işte burada e, bazı şeyler diyor. Revart yani ödülünüz 30.841 Robux. Price yani fiyatı bedava. How to get diyor ki yani nasıl alırsınız? İlk önce giriş yapmalısınız diyor. Buradan Premium'da da diyor ki Reward Premium Membership. Yani Premium'da verilecek. Nedense fiyatı bedava. Nasıl alınır? İlk olarak giriş yapmalısınız. Burada Dominus Frigidus. Frigidus mudur nedir artık bilmiyorum nasıl okunuyor. Bedavaymış. Nasıl alındı? Login First. Şimdi arkadaşlar o zaman giriş yapalım. Değil mi? Giriş yapıp hemen bir tane domunus almak istiyorum arkadaşlar. Ben bir malım 31. Aman tanrım yanlış şifre olamaz arkadaşlar bakın böyle deyip hesaplarınızı çalıyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben bekleyeceğim bakalım Robux'um gelmiş mi? Arkadaşlar hesabı hacklediler ve e, hesaptaki tüm Robux'u çekmişler. E, hesabı zor kurtardık. E, hesapta 31 aman tanrım e, fake <laughs> oldu. e, hesabımda arkadaşlar 31 Robux bırakmışlar. Çok üzgünüm. E, hesabım hacklendi artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aman tanrım Robux'um geri geldi. <laughs> yani geçen videonun sonunda da böyle bir şey yapmak istedim. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu oyunlara inanmayın. Bu oyunlar sahte yani. Sizi kandırmak için yapılan bazı oyunlar asla ama asla böyle oyunları sakın ama sakın şifrenizi kaptırmayın. Çünkü bu oyunları şifrenizi kaptırdığınız zaman geri dönüşü olmuyor. Yani anca böyle e, Robux aldıysanız faturanızı göstererek alabilirsiniz. Eğer Robux da almadıysanız maalesef ki hesabınıza veda etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü yani onun yani sizin olduğunuz hakkında bir kanıta ihtiyaçları var ki Roblox çalışanları size öyle geri versin. O kanıtta yoksa arkadaşlar kusura bakmayın ki o hesabınızı unutun gitsin. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu akşam dediğim gibi saat 8'de efsane bir Robux çekilişimiz var. Ona da katılabilirsiniz. Hepinizi çekilişe bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.